un sitio emblemático de Ibiza, en Marina Botafoc. Es el tercer día de Al-Lib, el segundo día de los diseñadores consagrados. Yo íbamos a ver el Al-Lib más puro. Hoy celebramos 48 edición de la moda Al-Lib y he presentado la continuación de la colección que se llama Alma. Está destinado para novias intrépidas, novias que tienen mucha personalidad y que tienen una imagen potente. Este año voy a presentar un resumen de estos 10 años que llevo en la pasarela LIP. La primera parte será, le haré un guiño a la tradición, siempre me inspiro en la tradición. La segunda parte va a ser un poco más evolución, va a actuar mi hijo Mark. Y la tercera parte pues va a ser ya más evolutiva, un poco más de fiesta. He apostado por algo más cañero, rockero, eh, lentejuelas, flecos, es como un folk eh, muy rockero. Yo siempre intento, como otros diseñadores, tener una línea, pero es muy difícil para mí. Estoy súper contenta de esta colección muy variada también por eso. Y por eso también podemos estar en Adlib. No somos blancos, pero somos coloridos, pero sí, somos también Adlib. Adlib es moda en libertad. Todo, cada diseñador expresa lo que siente y lo lo inspirado de la isla sale de la isla, que es lo bonito al mundo. Es una moda atrevida, mm, con mucha fantasía, eh, llena de, luz, llena de, magia, ¿no? un poquito como, como esta isla. La moda llena de vida, que es uh, Es de admirar ¿no? porque es gente de la isla, con material de la isla, y, también porque impulsan ese espíritu ¿no? de, Ibiza y de alegría y de todo blanco y todo alegre, o sea que, que yo creo que, que muy bonito que represente ¿no? lo que es el lifestyle de Ibiza. Hemos empezado ayer con los jóvenes creadores, que sabes que fui presidente y me encantó. Me gusta ver cómo cada año van evolucionando las colecciones, cómo gente joven llega con nuevas ideas, nuevas visiones de, cómo transformar la moda clip, de, cómo se expresan ellos a través de la moda. Me parece interesante cómo se mezcla eso aquí, ¿no?